不喜欢。嗯，上台前会害怕，嗯，很可怕。嗯，因为台下的人一直一直看着我，就很可怕。因为如果我敢上台，我就不会像以前那样很紧张，然后压力很大。 看到纸飞机在在飞，很就是很好玩，然后射成功会很有很有成就感。然后推广纸飞机，让他们不要一直沉迷在电脑，然后让他们了解这个好玩的游戏。想趁这个机会训练自己上台的胆量。 我们设计了一张任务纸，希望参加活动的学弟妹们可以在空白处写下自己哪里需要勇气的地方，还有需要勇气挑战的事。 我觉得，对于上台，我比较不会那么害怕了。